tão quieto. цена заезда на нашу машину 3,50 лева в час. На легковую 3 лева в час. А, один лев это, грубо говоря, 50, 50 центов американских. Ну, это дешевле, чем машина эвакуирует. Идем смотреть не Себр. кому интересно, прогулка на яхте. Вот нам сейчас только предлагали. На наших детей получается бесплатный билет. Два взрослых стоило бы 100 левов, что в переводе на, э, на валюту интернациональную будет 50 долларов. Э, яхта отходит сейчас в 9.30 утра, возвращается где-то в час дня э, делает паузу в море, разрешается рыбалка барбекю. А, ну, там напитки входят в стоимость. у ну, 100 левов. А ну, встаньте, детки, здесь я вас фоткаю. Вот тут вот. Здравствуйте. А знаете, что это? Не интересует, спасибо. А нас давай берем руку. Mm, классно. Но мы такие вещи не любим, спасибо. Это сувенир, пожалуйста, мы не предлагаем золото. Ну, ясно. Ариш, <laughs> да, это снимает. Да, дядя с ними. Где нашла? Пошли. У них даже дорожки такие старинные. пытаются очень сильно навязать продажу браслетиков всяких, одевают ребенка. Что, расстояние интересно, да? Узкие улички, да. Здесь, кстати, машинам, по идее, нельзя ездить. Бакс, ну, наверное, те, кто здесь живут. Старый Несебор. Гуляем по крепости. Тут ресторан. Большой, да. Что, Артем? такая приятная, спокойная атмосфера, да? Все пешком. Тут машины некоторые все-таки ездят. Мы предполагаем, что ездят машины те, которые здесь живут. Тут какой-то стадион. Это, наверное, школа. Это у них стадион в школе. А это выход с, с дому, с квартиры. Вот еще одна дверь. Выходит сразу на а улицу. А вокруг твоей квартиры постоянно гуляют какие-то <laughs> фотографируют. Здесь кто-то не хочет продать кусочек земли, чтобы застроили. Ой, смотри, Артем, смотри, какие веселые цветочки. Веселый, да? О, дядя тут играет кто-то. О, дядя как красиво играет. Видишь? Как красиво, тебе скажу. такое какое-то спокойствие, так приятно. какой, какой страшный, как Зашли в какой-то закуток. Тут хороший ресторан. Прямо на берегу. Тут где-то детский лагерь. Слышны крики, видимо, прямо с бассейна. Пока, пока только. 20 слева футболочка. Идем посмотрим, что там за памятником. Вот это камень называется памятник. Ты видишь, на, на, на, тут написано, кому он поставлен. Это кто умер? Ну да, кто тут. Да. На этой лодке ездили пираты. Я боюсь, Тёма, что эта лодка пойдет ко дну через первый метр. Видишь, у нее даже нету снизу никаких досок. Тут обычно забивают доски, и тогда лодка держится. А вон там лодка, видишь, уже, уже идет с досками. Идем посмотрим эту лодку. И там якорь. То есть мы посмотрим, потом пойдем кататься. Он меню ресторана. заканчиваем поход по несебру. Эта брусчатка на полу немножко устает, неудобно нести весь груз. Дети на самокате ехать не могут, асфальт, увы, не везде. Вот такая вот красотень. Идем ближе к берегу. Вон, смотри, большое здание. Домой пихаем. Мы вышли на набережную, оказывается, тут можно было где-то припарковаться. Вот люди припарковались, ну, номера все местные. Мы дорогу сюда не знаем. Вот Несебор остался сверху. Возвращаемся к машине. Идем уже по набережной. Дорога позволяет, детки укатили на самокатах вперед. Солнце прячется за тучками с этой стороны просто классно. просто классно. Классная, Дема, дорога здесь для самоката, правда? Я бы сюда приехал жить. Непередаваемо. Картинка, наверное, не передаст это все. вот. А тут большое место, смотрю, для паркинга. Выходим по громадной парковке. Сзади меня видно, а мы нашли в другом месте. Сейчас будем смотреть, сколько стоит, интересно, здесь паркинг. Прямо на берегу. С другой стороны не Себор. Вот сюда машины заезжают. А сколько паркинг здесь стоит? Два лево час? Спасибо.